Iconi lito si mi. Dite lo sentam nimis, a ima sima policronium. O zonzis venu, me venolos lo Pros oligon estito Vin tote los ochronos apeti Sigilos efterpu Zis